Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua salam sejahtera dalam satu Malaysia Brunei Singapura dan Indonesia Okay, so, hari ini saya nak buat satu lagi video video tentang compression eh. compression sebagai reversal maksudnya bila ada setup compression kemungkinan kemungkinan besar bahawa price akan reverse terutama sekali apabila compression yang retrace maksudnya macam mana maksudnya contoh katakanlah di sini kita ada Euro USD H1 dekat sini nampak price naik ke atas very very big very very fast and then dekat atas ni suddenly price turun ke bawah turun ke bawah so di sini telah berlaku ready base drop so kalau kita saya lukiskan saya ambil shadow saja sini kenapa saya ambil shadow base dekat sini sebab kalau itu kata time frame kecil dia akan nampak actually a lot of base so kita ambil base kita daripada sini sampai sini lah ambil candle biru yang akhir ni candle biru ni yang body sampai atas ni sebagai kita punya <clears throat> base really base sebab kat sini price buat sideway base and drop and kalau you tengok dekat sini after price drop apa yang price buat adalah price naik turun naik turun naik turun naik turun so pergerakan macam ni yang naik turun naik turun naik turun naik turun ni ini dipanggil compression pemadatan di mana berlakunya uh, demand zone yang dah clear kalau saya lukiskan kat sini ni demand zone saya ni euro USDM 15 so demand zone sini dah kena cocok dengan yang ni so demand zone sini dah clear and then price naik lagi price naik lagi di sini kita ada satu demand zone <coughs> ok demand zone sini price naik atas and then try cocok so dekat sini masih ada lagi ah, masih ada lagi order so ada ada gap kat sini so and then price naik lagi so this is demand another demand zone <coughs> okay price naik ke atas and then dekat sini price dah cucuk and then dekat sini price naik atas laju so bila price naik atas laju dia akan buat demand zone saya ambil daripada merah sini tak apa okay <coughs> and then price naik atas tu naik naik atas naik atas, naik atas tak cocok demand zone sini and then price turun bawah and then dia naik lagi dua buat benda yang sama naik turun naik turun naik turun so dekat sini ada a lot of demand zone yang dah clear sini timbal zone dah clear Okay, now kalau compression ni <coughs> biasanya apa dia buat ialah uh, macam mana nak tahu compression tu akan reverse atau market akan reverse ke bawah you tarik trend line you tarik trend line daripada sini atas paling bawah sorry atas atas atas you tarik trend line so dia jadi macam ni and then yang bawah ni pula you tarik juga another trend line saya roughly saja kenakan dua daripada support ni eh sampai atas so biasanya dia akan membuat pattern rising wedges pattern rising wedges ni dia macam ni dia ni atas yang bagian atas dan yang bagian bawah macam ni ah, dia macam baji ataupun rising wedges so price akan bermain-main di dalam kawasan sini dia naik turun <coughs> naik turun lepas tu dia turun lepas tu dia naik dia bermain-main di kawasan sini dipanggil chart pattern rising wedges you boleh google dekat google lah tengok apa itu chart pattern rising wedges ini adalah chart pattern reversal biasanya price akan <coughs> reverse reverse maksudnya katakan sebelum ni dia tengah naik and then insyaAllah dia akan turun ke bawah ini adalah setup compression so inilah yang berlaku eh. ini yang berlaku pada euro USD Biasa akhir sekali ke mana price akan pergi? Price akan pergi ke supply zone. In this case M15 kalau saya tukar balik M30 saya ada supply zone. <coughs> Tengok M5. <coughs> kita ada supply zone yang paling decision dekat sini. I think yes dekat dekat sini M5 kita ada supply zone yang paling tinggi dekat sini. Kenapa kita kena kecilkan supply zone kita? Sebab kita kena sabar dan tunggu dan orang oh, cakap tu supaya bila kita entry tu stop loss kita kecil minimum kan stop loss dalam 10 pip dalam 15 pip so ambil supply zone sampai sini alright so kita expect price akan sampai sini lah so dekat sini kalau you perhatikan bila price sampai dekat supply zone biasa price akan tendang ke bawah oleh kerana demand sini dah clear ataupun demand zone sini dah clear so price senang nak turun bawah tak ada masalah tetapi you perhatikan di kawasan gap sini di sini demand zone kita belum clear masih ada demand zone lagi kat sini so what happen ialah <coughs> price cucuk ke bawah masuklah kat demand zone maka price akan naik sebab price akan jumpa demand zone so once demand zone ni dah kena cucuk maka demand zone ni dah clear eh dah clear so price naik atas pergi lagi jumpa kat supply zone kat cam level kita kat sini high low high high low low kita ada MPN so dekat sini ada peluang entry and then oleh kerana demand zone sini dah clear so price 6 terjun sampai dekat demand zone lagi yang kat bawah ni okay. lepas tu apa jadi ialah price naik atas and then oleh kerana demand zone yang kat sini dah uh, mostly clear eh. katakanlah kalau saya ambil demand zone kat sini mostly dah clear sebab dah cocok cocok cocok cocok so senang price nak terjun ke bawah <coughs> so euro <coughs> usd m15 compression rising wages. kalau you ada supply zone dekat this area sangat cantik untuk you sell peluang untuk sell untuk price turun ke bawah eh, sebagai reversal pattern katakan price tengah naik price turun and then naik retrace sebagai compression maka price <clears throat> insyaAllah ataupun mudah untuk price terjun ke bawah dengan stop loss yang kecil kita boleh dapatkan stop loss yang kecil kalau kita entry kat sini I think stop loss kita lebih kurang dalam 10 pip something yang boleh kita risikokan kita punya account ok so far price dah pergi dalam last paling rendah dalam 70 pip and so far price at 60 pip right saya harap you faham <clears throat> video seterusnya saya akan tunjukkan lagi macam mana nak ah, contoh-contoh uh, compression Okay. hingga bertemu kembali video seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh